Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Alhamdulillah ini ada orderan dari Mas Teguh Tri Juwono Ini Ya pesan ini Oke ya M70 ya Input baterainya ya HP nya Oke HP Chargernya kabelnya ini thì nó dễ ký plastiknya masih ada kita pastikan dulu oke okay. baterainya kita baterainya kita pastikan dulu Oke sebelumnya dan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. ok ah, ya completo teman-teman kita packing dulu 妈那。 谢谢。